рецептов перцовки очень много. Но любимых у меня их два. Ранее показанный с имбирем и этот с лимоном. Он также прост в повторении и с теми же нюансами. Один нюанс – это дозировка перца при приготовлении. И второй нюанс – это дозировка при употреблении. Напиток очень хороший. Особенно под это. Как делается, смотрим.